السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم علي زير من قناة مايكي فلوج علي الشيخ اليوم جاي لكم تحدي جديد اسمه تحدي اتحداك تحدي اتحداك نفس الاسم بدي في التحدي الأول التحدي الأول يقول اتحداك تشرب بيض ني جيب البيض بيض ما يحط حلو تشرب تسرق الكورة من ناس يلعبون تسرق الكورة ما في مشكلة كرة في نص الملعب راسية من أوسكار هازارد مستحيل مستحيل خوان ماتا تقدم خوان ماتا يصنع راميريز يفقد توازنه لا يمكن هذا الجنون لا يمكن اركب اركب اركب اركب الثاني يقول حضرتك تقول البقالة سلفني ريال البقالة الحين بالله سلفني ريال بسيطة سويها so yeah. سويها Viste la fregata. فلوس ما في ما في اكل انا مسكين يبكي اتحداك تروح البقاله وتبوق اكل للاسف ما اقدر اسويها لحد اللي بعده يقول اتحداك تبوس راس واحد بالشعر اي واحد وعلى غرفه تبوس راسه كبير صغير كل ليش؟ لا ما اقدر تسوي اتحداك تلبس فانيلات مكان سروالك انا احطها تحت بس سهلة في الشارع ايه سويها اوكي Thank Thank you. <laughs> التحدي اللي بعده يقول حداك تقول رجال اعطيني رقمك اي واحد رجال ما تعرفه قل له اعطيني لو سمحت اعطيني رقمك اوكي خلاص مسوي السلام عليكم لو سمحت كم رقمك؟ ليش؟ بس تجميع ها؟ تجميع حق وشو؟ بس ليش عن رقمي؟ ما شفت احد غيره وش يعني حق وش بس كذا بدون سبب؟ بدون سبب لا <laughs> ها آه، وش رايك؟ بدون سبب لا يلا عجل اتحداك تاكل برتقاله كامله بكشوفه ونسويه طبعا الحين ببدي برتقاله طبعا ما باكلها كلها باكل شوي جزء منها بسم الله وصلنا لنهاية المقطع لا تنسوا like subscribe favorite comment كل شيء ونبغى نشوف 200 ألف like سووها سووها <laughs> آه، ما فيها خليها والله خليها